राम दर्शकों स्वागत है आप सभी का आपके चैनल आशीष पे दिनांक 14 अगस्त 2018 का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है मेष से लेकर मीन राशि तक के सितारे क्या कहते हैं विस्तृत चर्चा करेंगे शुभ अंक शुभ रंग और प्रत्येक राशियों के लिए दिव्य उपाय क्या है श्रावण मास में ऐसा क्या प्रयोग करें कि शुभता में वृद्धि हो हर एक विषय वस्तु पर हम चर्चा करेंगे आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले जो है आपको हम बता दें कि कल हमने क्वेश्चन पूछा था कल एक हमारा प्रश्न ये था कि आप लोग जैसे जो है कहते हैं ना श्री कृष्णा श्री राधे तो हमने कृष्ण जी से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम क्या है और तमाम लोगों ने सही उत्तर दिया है किसी ने भी गलत उत्तर नहीं दिया है तो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम है दाऊ भैया अर्थात बलराम जी अब हमारा अगला जो सवाल है ये भी भगवान श्री कृष्ण से ही रिलेटेड है तो भगवान श्री कृष्ण कितनी कलाओं से युक्त थे ये आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में और तमाम जो दर्शक थे सही उत्तर सभी लोगों ने दिया इस, इस कारण वो प्रशंसा के पात्र हैं चलिए पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं तो असार शुक्ल पक्ष श्रावण मास चल रहा है विक्रम संबत 2075 सख संबत उन्नीस और दक्षिणायन इस समय है तिथि जो हमारी रहेगी तृतीया तिथि दर्शकों रहेगी सुबह पांच बजकर छियालीस मिनट तक की और उसके उपरांत चतुर्थी तिथि लग जाएगी नक्षत्र रहेगा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम को पांच बजकर तेईस मिनट तक उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाएगा सिद्धि योग रहेगा इक्कीस बजकर सत्रह मिनट अर्थात रात को नौ बजकर सत्रह मिनट तक की रहेगा और इसके उपरांत साध योग लग जाएगा चंद्रमा का जो गोचर रहेगा ये आज कन्या राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे हालांकि रात में बारह बजकर चालीस मिनट तक की चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे लेकिन उसके उपरांत कन्या राशि में ये आ जाएंगे चलिए सूर्योदय की बात कर लेते हैं हाँ दर्शकों एक बात बताना देखिए भूल गए जो हमारा ये पंचांग है ये भारत की राजधानी नई दिल्ली को मानक मान करके बनाया गया है तो जैसे लखनऊ में कोई हो बनारस में हो या कोई अरुणाचल प्रदेश से हमारे दर्शक हैं तमिलनाडु से हैं श्रीनगर से हैं तो टाइम चेंज हो जाएगा पंद्रह बीस मिनट आधे घंटे तक का फर्क आ जाएगा सूर्योदय होगा प्रातः पाँच बजकर उनचास मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को सात बजकर एक मिनट पर राहु काल एक ऐसा काल एक ऐसा समय कि इस दौरान आपको शुभ कार्यों को नहीं करना है तो शाम को राहु काल रहेगा पंद्रह बजकर इकतालीस मिनट से सत्रह बजकर उन्नीस मिनट तक की और अगर आपको शुभ कार्यों को करना है तो कल एक अमृत मुहूर्त लगेगा आप प्रातः दस बजकर तिरालीस मिनट से बारह बजकर ग्यारह मिनट तक की कर सकते हैं विजय मुहूर्त की यदि हम बात करें तो बारह बजकर इकतीस मिनट से बारह बजकर पचपन मिनट तक का भी कल का जो समय है वो विजय मुहूर्त रहेगा हमने आपको दर्शकों बताया था जो चतुर्थी तिथि है चतुर्थी तिथि में जो है मूली और पंचमी तिथि को बिल्व फल इसको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और आज की तिथि में जो है अर्थात चतुर्थी तिथि में तिल का दान और भच्छर ये दोनों ही मनाही होती है तो चतुर्थी तिथि को मूली और तिल और पंचमी तिथि को बिल्व फल भी नहीं खाना चाहिए ना ही दान करना चाहिए चतुर्थी तिथि को हानिकारक तिथि माना जाता है इसके स्वामी गणेश जी हैं इस तिथि को रिक्ता नाम से भी कहते हैं रिक्ता नाम से विख्यात ये तिथि है और हमने आपको बता दिया कि तिल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है दिशाशूल की यदि हम बात करें तो मंगलवार दिन दिशाशूल रहेगा उत्तर दिशा की ओर और उत्तर दिशा की ओर आज के दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए अगर बहुत ज़रूरी हो यात्रा करना तो गुड़ खा करके आज आपको यात्रा कर सकते हैं चलिए दर्शकों ये तो था देखिए हमारा पंचांग पांच अंगों से मिलकर बना है हमने आपको बताया भी था और मेष राशि की ओर बढ़ते हैं कुछ लोग कहते हैं कि आपका राशिफल बड़ा क्या अजीब अजीब से कमेंट आते हैं कुछ लोगों के खैर उनसे हमको नहीं लेना देना है राशिफल में हमने तमाम चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं पंचांग में जो चीज़ हम बताते हैं हमें नहीं लगता कि कोई ये चीज़ इतना बताता होगा इतना डीपली जा करके बताता होगा तो मेष राशि की यदि हम बात करते हैं तो किसी नए काम की आज शुरुआत होती हुई दिख रही है आज कोई पुराना काम नए सिरे से मेष राशि के जातक शुरू करते हुए नजर आएंगे आज ऑफिस में आपको कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिल सकती है आज आने वाले दिनों से आपका लाभ बहुत ज़्यादा होगा फायदा बहुत ज़्यादा होगा इसके साथ साथ मेष राशि के जातकों को आज यात्राओं का योग बन रहा है बिजनेस के पर्पज से आज इनकी लंबी दूरी की यात्राएं संभव है मेष राशि के जातकों जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं इनसे आपको कुछ हद तक की जो है अपने आप को बचा कर रखना है और शुभ व्यवहार करिएगा जीवन साथी के साथ दूसरों की बुराई आज मत करिएगा लोगों के साथ टकराव हो सकता है कुछ गलत फहमी हो सकती है आज ऑफिस में हो सकता है किसी के साथ आपका जो है बात विवाद भी हो जाए करना क्या है हनुमान जी के आज मंदिर में जाइएगा और हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर ले लीजिएगा और चमेली का तेल ले लीजिएगा और हनुमान जी को लेप लगा दीजिएगा इतना करना है इसके अलावा और कुछ नहीं करना है शुभ कलर की यदि आज हम बात कराएं तो मेष राशि के जातकों के लिए रेड कलर लाल रंग शुभ रहेगा अंक पांच शुभ अंक रहेगा मेष राशि के जातकों को आज एन नाम बी नाम और आर नाम के लोगों से बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है चलिए अब वृषभ राशि की बात करते हैं तो आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो राशि भविष्य यही कहती है कि वृषभ राशि के जातकों आज प्रातःकाल हो सकता है कि कोई अशुभ समाचार की आपको प्राप्ति होती हुई नजर आए इसके साथ साथ आज जीवन साथी का स्वास्थ्य बहुत उतार चढ़ाव भरा रहेगा इस कारण आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा जो है परेशान रहेंगे एकाग्रता में कुछ कमी आती हुई दिख रही है वृषभ राशि के जातकों संतान पक्ष को लेकर भी आज कुछ बहुत ज़्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं हालांकि शाम तक की ऑफिस में आपको अपने से जो जूनियर लोग हैं उनका सहयोग प्राप्त होता हुआ दिख रहा है थोड़ा सा कोशिश करिएगा समय निकाल के जीवन साथी को समय दीजिएगा बैठिएगा बहुत अच्छा रहेगा करना क्या है आज आपको छोटे बच्चों को आज आपको कुछ मीठा देना है खाने के लिए और भगवान भोलेनाथ पर भोले शंकर पर जल में काला तिल डाल करके आपको अभिषेक करना होगा वृषभ राश के जात को आपके लिए डार्क ब्लू कलर शुभ कलर रहेगा आज के लिए अंक दो आपका शुभ अंक रहेगा यू नाम आर नाम के नाम के लोगों से आपको बहुत ज़्यादा आज विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है तो वृषभ राशि के जातकों आगे बढ़े आगे हमारा अब नंबर आता है मिथुन राशि के लिए तो मिथुन राशि के जातकों आज के लिए आपका दिन जो रहेगा खास करके जो हमारे कंप्यूटर सेक्टर से जुड़े लोग हैं इंजीनियर हो गए या प्रोग्रामर हो गए कंप्यूटर के या जो टीचर हैं उनके लिए बहुत अच्छा आज का दिन जाने वाला है कामकाज आज बहुत ज़्यादा रहेगा काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहेगा धार्मिक और सामाजिक काम के लिए कुछ समय निकालते हुए आप नजर आएंगे परिवार के साथ समय बीतेगा नई शुरुआत की कोशिश आज करिएगा नया दिन है नई किरण है नई आशा है वो कहते नहीं है कि जो है थोड़ा सा अगर आप धैर्य रखते हैं पेशेंस रखते हैं सब्र रखते हैं तो फल बहुत मीठा होता है तो सब्र का फल बहुत मीठा होता है सब्र रखिएगा पूर्व में किए गए निवेश से आज आपको अच्छा धन लाभ होता हुआ दिख रहा है इनकम बढ़ने के योग मिथुन राशि के जातकों के हैं स्टूडेंट्स काफ़ी खुश रहेंगे उनके एग्जाम्स वगैरह यदि कोई हैं तो अच्छे जो है क्लियर होंगे और कोई रिजल्ट आने वाला है तो रिजल्ट भी बहुत सकारात्मक आएगा दोस्तों और भाइयों से आज आपको मदद प्राप्त होती हुई नजर आएगी आज आपके कुल मिलाकर के काम नहीं रुकेंगे इसके साथ साथ कुछ गृहस्थी के मामले में चुनौतीपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं परिवार के मामले में कुछ स्थितियां आपको आज परेशान कर सकती हैं तो चलिए अब हम आपको उपाय बता देते हैं कि उपाय क्या करना है तो सबसे पहला उपाय तो देखिए आप लोगों को करना ये है कि माता जी के मंदिर में दुर्गा जी के मंदिर में या लक्ष्मी जी के मंदिर में किसी माता जी का मंदिर हो उसमें आपको मेहंदी का दान करना रहेगा पहली चीज दूसरी चीज ये करना रहेगा जो छोटी कन्याएं हैं दस साल से कम की हैं उनको गुड़ आज अपने हाथ से आप दीजिए उनको गुड़ खिलाइए बहुत अच्छा दिन जाएगा और शुभ कलर की यदि आज हम बात करें तो आपके लिए जो है लाइटिंग कलर एक आता है वो आपके लिए शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक छे आपका शुभ अंक रहेगा आपको टी नाम एच नाम और पी नाम के लोगों से विशेष सावधान रहने की जरूरत है तो मिथुन राशि के बाद अब हमारा नंबर आता है कर्क राशि का तो कर्क राशि के जात को सितारे यही कहते हैं कि घर पर और परिवार पर आज ग्रहों की कृपा रहेगी वातावरण बिल्कुल शुद्ध रहेगा चिंता मत करिएगा आप अपने परिवार के साथ रहें खुशियाँ बांटें आपको जीवन में निराशा से दो दो हाथ करने का आज नया तरीका कुछ पता चलेगा कुछ प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आ जाते हुए आप दिख रहे हैं आज जो आपकी क्षति धन की हो चुकी है अब तक आज संभव है कि आपको रुका हुआ पैसा आपका मिलता हुआ नजर आए अपनी सेहत पर कर्क राशि के जातकों को विशेष ध्यान रखना रहेगा स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या की आज आशंका बढ़ रही है ग्रह इस ओर इशारा कर रहे हैं ठंडा भोजन करने से आज आपको बचना है अगर पहले से कोई स्वास्थ्य की दिक्कत चली आ रही है तो कोशिश कीजिएगा कि डॉक्टर के पास जा करके उचित चिकित्सीय परामर्श सलाह आप ले लीजिएगा इसके साथ साथ मकान या प्लाट संबंधी काम होने का भी आज योग बन रहा है नए लोगों से प्रभावशाली लोगों से कर्क राशि के जातकों को मुलाकात होगी और महत्वपूर्ण और नई शुरुआत का भी मौका आज मिलता हुआ नजर आ रहा है कुछ लोगों की भलाई के आज काम आप करते हुए नजर आएंगे करना क्या है दूध में आपको हल्दी डाल करके सेवन करना रहेगा और भगवान भोले शंकर पर आपको शमी पत्र और शुद्ध गंगा जल से आज अभिषेक करना रहेगा व्हाइट कलर आपके लिए शुभ कलर है अंक पाँच आपका शुभ अंक है आपको सी नाम पी नाम और क्यू नाम के लोगों से बहुत विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है सिंह राशि पर आगे बढ़ें उससे पहले हम कुछ कमेंट लेना चाहते हैं तो कमेंट में सबसे पहले अनिल शर्मा जी लिखते हैं नमस्ते तो अनिल जी नमस्कार विशाखा जी लिखती हैं प्रणाम गुरु जी तो विशाखा बहन आपको हमारा बहुत बहुत राम राम और रंजन जी लिखते हैं राम राम जी तो रंजन जी राम राम और स्नेहा जी नमस्कार जी वंश कौर जी लिखते हैं गुरु जी प्रणाम वंश जी प्रणाम जी बहुत बहुत आपका जो है कल्याण हो और रवि कुमार जी तुला का बोले नंबर आएगा आप वेट करें सचिन त्रिपाठी जी लिखते प्रणाम बड़े भैया सचिन जी बहुत बहुत आपको ढेर सारा आशीर्वाद और इस परिवार का भी ढेर सारा आशीर्वाद मैं असम से हूँ नाइनटीन एच सी हैयर जी जो है हायर जी लिखते हैं सत श्रीकाल पंडित जी सर जी नमस्कार राम राम दिन आपका आज अच्छा गया होगा उम्मीद करते हैं तो तमाम ये कमेंट थे इसको हमने पढ़ दिया क्योंकि जरूरी रहता है अगर नहीं पढ़ेंगे तो लाइव आने का क्या मतलब हुआ चलिए सिंह राशि पर आगे बढ़े उससे पहले बताना चाहेंगे कि फेसबुक पेज पर अगर अभी तक आपने हमारे उस पेज को लाइक नहीं किया है अभी जल्दी ही बनाए हैं तो आप फेसबुक पर जाइए एस्ट्रोबिद आशीष टाइप करिए हमको लगता है कि जितने लोग ये देख रहे हैं राशिफल ऐसा कोई है ही नहीं जो फेसबुक ना चलाता हो एक दो लोगों को छोड़कर तो सभी लोग जाइए फेसबुक पेज पर एस्ट्रोबिद आशीष हमारा वो पेज आप लाइक कर दीजिए ट्विटर पर आप जाके हमको फॉलो कर सकते हैं Ashish Pandey two eight twenty eight आप इतना लिख दीजिएगा आशीष पांडे ट्वेंटी एट हम वहां पर दिख जाएंगे आप फॉलो कर लीजिएगा और दिल्ली मीटअप आप लोग तो भूले नहीं है ना 18 19 अगस्त को हम दिल्ली आ रहे हैं तो सब लोग तैयार रहिएगा चलिए सिंह राशि की ओर बढ़ते हैं तो आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती हैं सिंह राशि के जातकों आज आपको उनसे भी बात मनवानी है जो आपके शत्रु हैं तो प्रातः काल से ही आपकी बैटिंग बहुत ही शानदार होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए दिन आपका है समय आपका है बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है पुशअप करना है और कोई कसर मत छोड़िएगा आज आपके उच्चाधिकारी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे इसके साथ साथ मनोरंजन के नए नए साधनों का आज क्रय करते हुए नजर आएंगे सिंह राशि के जात को सिंह राशि के जात को आज ग्रह स्थिति अच्छी रहेगी दिन आपके बहुत फेवर में रहेगा पैसों की स्थिति पर आज आप विचार करिएगा कुछ रोचक और नए अवसर आज आपको मिल सकते हैं आपकी ही राशि में चंद्रमा रहेगा नई शुरुआत करनी होगी आत्मविश्वास से काम करें नकारात्मक विचारों पर ध्यान न दें ज़्यादातर परेशानियां समय के साथ सुलझ सकती हैं चिंता मत करिएगा कोई नए विवाह का प्रस्ताव मिलता हुआ सिंह राशि के जातकों को दिख रहा है बिजनेस में कुछ बदलाव का मन बना सकते हैं राजनीतिक क्षेत्र में भी कुल मिलाकर के आज अच्छा समय है आज किसी को कुछ बात कहने से संकोच मत करिएगा कोई बात अपने अंदर मत दबाइएगा इसके साथ साथ कुछ उथल पुथल शाम तक की हो सकती है घर परिवार में कुछ खींचा की स्थिति ऑफिस में रहेगी इससे आज आपको बचना रहेगा करना क्या है आज भगवान भोलेनाथ पर सरसों के तेल से थोड़ा सा अभिषेक कर दीजिएगा जिनसे आपको अपनी बात मनवानी होगी हंसते हंसते वो आज आपकी बात मानेंगे सिंह राज के जातकों के लिए शुभ कलर की बात करें तो ऑरेंज कलर भगवा कलर आपका शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक पांच शुभ अंक रहेगा जी नाम टी नाम आर नाम के लोगों से सिंह राशि के जातकों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है कन्या राशि पर बढ़ते हैं दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे रक्षाबंधन आने वाला है उससे पहले एक ऐसा वीडियो डालेंगे कि हमारे जितनी माताएं बहनें भैया लोग ये वीडियो देख रहे हैं मतलब कहेंगे कि हाँ कुछ वीडियो है रक्षाबंधन का वो स्पेशल वीडियो रहेगा इसीलिए कह रहे हैं चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बना बेलाइकन दबा लीजिए और कुछ स्पेशल रहेगा खासकर क्योंकि ये हमारा परिवार है राशि का हमारी तमाम बहनें इसमें जुड़ी हुई हैं तो उन बहनों के लिए कुछ खास गिफ्ट अपने इस भाई की तरफ से रहेगा कुछ छोटा सा तुच्छ गिफ्ट रहेगा सभी बहनों के लिए रहेगा भाइयों के लिए बिल्कुल नहीं रहेगा तो बहनें स्टे ट्यून ऑन एस्ट्रोबिद Ashish channel please subscribe and press bell icon तो कन्या राशि टूटी फूटी अंग्रेजी जो है थोड़ी बहुत आ जाती है बाकी यूपी बोर्ड से पास हैं और इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर नहीं आए थे बहुत पढ़ने के बाद सत्तावन नंबर 57 नंबर हाई स्कूल में आए और 57 ही नंबर इंटरमीडिएट में भी आए थे तो इंग्लिश बहुत ही बहुत मेहनत किए थे इंग्लिश के ऊपर बहुत सुंदर लिख के आए थे लेकिन जब से हाई स्कूल में और इंटर में इंग्लिश ने दिल तोड़ दिया फिर हम भी इंग्लिश का दिल तोड़ने लगे कन्या राशि की बात करते हैं आज आपका ध्यान संतान और शिक्षा की तरफ रहेगा आज आप पॉजिटिव नज़रिया रखेंगे इसके साथ साथ दिन कुल मिलाकर के अच्छा जाएगा व्यापारी वर्ग को जो कपड़ों से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए आज ट्रेवल का दिन है यात्रा का दिन है यात्रा में थकान रहेगी नए नए अवसर और आयाम उनको अपने कार्यक्षेत्र में मिलेंगे योजना बना करके यदि आप क्रमबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं अपने जो है व्यापार पर तो बहुत ही अच्छा लाभ का दिन रहेगा क्योंकि चंद्रमा गोचर तो आपके लग्न राशि से ही कर रहे हैं तो मान सम्मान यश प्राप्ति ये सब होगा पार्टनरशिप में बिजनेस से थोड़ा सा बचिएगा इसके साथ साथ गोचर कुंडली का जो चंद्रमा रहेगा थोड़ी सी उथल पुथल तो करेगा आज आपको आज थोड़ा सा मांझेगा हिलाएगा तो आपको हारना नहीं है और विचार जो है स्वस्थ विचार रखिएगा वो कहते हैं ना स्वस्थ शरीर में जो है में ही स्वस्थ मस्तिष्क का जो है स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ विचारों का ही वो होता है विचार होता है तो आपको अपना जो है अपने आप को स्वस्थ रखना है और कुछ अनिश्चित सा दिन शाम तक की रहेगा ध्यान करिएगा मानसिक योग भ्रामरी प्राणायाम हुआ योग हुआ ये सब आज आप कर सकते हैं तो कन्या राशि के जातकों करना क्या भैरव मंदिर में आज आपको चमेली के तेल का दान देना रहेगा ग्रीन कलर शुभ कलर है शुभ अंक की बात करें तो अंक पाँच आपका शुभ अंक है और हाँ बी नाम ए नाम और एन नाम इनसे आज आपको बहुत अलर्ट रहना होगा चलिए तुला राशि की ओर बढ़ते हैं गोपी किशन तिवारी जी लिखते हैं मेरे हाई स्कूल में 57 था लेकिन इंटरमीडिएट में 64 था गोपी जी हमारे हाई स्कूल इंटर दोनों में 57 था लगता है किसी ने जो कॉपी चेक की थी समान ही थे और कुछ हम लोगों में यूपी बोर्ड में प्रचलन चलता है ना कि यहाँ पर कॉपी कैसे चेक होती है तो कोई अपनी पत्नी से झगड़ा करके आया होगा कोई अपने बच्चों से किया होगा या कोई अपने प्यून को दे दिया होगा कॉपी चेक करने को तो उस जमाने में यही सब होता था खैर जो है अच्छा है सराखों पे हो सकता है हम उसी लायक रहे हों तो वही नंबर मिले हों चलिए तुला राशि की बात करते हैं आज अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ ज़्यादा जो है समय बिताने का कोशिश करिएगा अधिक से अधिक समय बिताइएगा जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है आज आपकी उनसे मुलाकात संभव है दूसरों की मदद करेंगे लोग क्या सोच रहे हैं ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है वहीं पर कंप्यूटर से रिलेटेड लोगों के लिए आज बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है कोई आज आपको पद प्रतिष्ठा या मान सम्मान मिलता हुआ नजर आएगा दोस्त या नज़दीकी व्यक्ति कोई शाम तक की आपको परेशान करेगा मानसिक रूप से आप परेशान हो सकते हैं शेयर बाजार और ब्रोकरेज का जो काम करते हैं उनके लिए आज कुछ नुकसान की स्थिति होने वाली है पार्टनर के व्यवहार से सावधान रहिएगा एकदम प्रक्रिया मत दीजिएगा कुछ हद तक की संबंध विच्छेद होने का भी योग बन रहा है इसके साथ साथ संवेदनशील लोगों से बात करते हुए अधिक सावधान रहिएगा क्योंकि यह सा, यह समय सामना करने और फैसले लेने के लिए आज आपका है आप जिन अवांछित स्थितियों से बचना चाहते थे आपको उसमें आज खींचा जाएगा कुछ कठोर निर्णय आपको आज लेने ही लेने होंगे चलिए करना क्या है तुला राशि के जातकों को तुला राशि के जो हमारे जातक हैं आज हनुमान जी को हनुमान अष्टक का पाठ करिए हनुमान मंदिर में जा करके और लड्डू का भोग आज हनुमान जी को आपको लगाना रहेगा हनुमान अष्टक का पाठ करिएगा सारे कष्ट आपके कट जाएंगे व्हाइट कलर शुभ कलर है अंक नौ शुभ अंक है आर नाम के नाम ए नाम के लोगों से सावधान रहना है चलिए वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है कोई अच्छी खबर गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है संचार के साधनों में आज फायदा होता हुआ नज़र आएगा आपके लिए ज़्यादातर चीज़ें बहुत आसानी से आज सुलझती जाएंगी काम स्वतः ही अपने आप होते जाएंगे परत तर परत रास्ते आपके लिए आज बनते जाएंगे तरक्की के नए रास्ते आपके खुलेंगे इसके साथ साथ दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा जीवन साथी के साथ संबंध बहुत ही मधुर रहेगा आज किसी बात को पहले समझ लीजिएगा उसके बाद आज आपको बोलना रहेगा किसी से कोई झूठा वादा मत करिएगा ऐसा वादा मत करिएगा जिसको आप पूर्ण ना कर पाए आज कुछ गलतफहमी जीवन साथी के साथ हो सकती है आपको इससे बचना रहेगा किसी धर्म स्थान पर मंदिर में एक जोड़ा आपको जनेऊ का आज दान करना रहेगा जनेऊ आज आपको चढ़ाना रहेगा और साझेदारी के बिजनेस में भी आज बहुत सावधान रहने की स्कॉर्पियो वालों को जरूरत है ऑरेंज कलर शुभ कलर है अंक एक आपका शुभ अंक है टी नाम पी नाम क्यू नाम सी नाम इतने लोगों से आज आपको बचना है सावधान रहना है चलिए कैप्टिकॉन मकर राशि तो आज का राशिफल मकर राशि के जातकों के लिए क्या कहता है तो मकर राशि के जातकों आज कॉन्ट्रैक्ट मजबूत करने का समय है अपने तन मन चित्त पर बिल्कुल ध्यान करिएगा जहां तक हो सके व्यवहारिक रहिएगा मौज मस्ती के कुछ नए संसाधनों का आज आप क्रय करते हुए नजर आएंगे आज नए वाहन क्रय करने का योग बन रहा है अपने व्यवहार को थोड़ा सा जो है लचीला रखिएगा रोमांस के मामलों में थोड़ी सी उलझने महसूस होंगी कोई यदि आज रिश्ता आएगा तो हो सकता है कि तय ना हो विवाह वो रिश्ता विच्छेद हो सकता है कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको निराशा देखने को यहाँ पर आज मिलती हुई नजर आएगी व्यक्तिगत संबंधों में कुछ चुनौतीपूर्ण स्थिति यहाँ पर बन रही है पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें आज पार्टनर आपके कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो सकते हैं इसके साथ साथ वर्क प्लेस पर विवाद होने का योग है फालतू के चीज़ों में आपको नहीं कूदना है मतलब दो लोग झगड़ा कर रहे हो आपको जाके टांग नहीं अड़ाना है प्लीज़ इस बात से हाथ जोड़कर आप लोगों को हम पहले से ही सचेत कर दे रहे हैं शुभ कलर की बात करें तो ब्राउन कलर आप लोगों का कैप्रिकॉन वालों का शुभ कलर है शुभ अंक की बात करें तो अंक दो आपका शुभ अंक है उपाय क्या करना है तो आज हनुमान चालीसा का आपको 11 बार पाठ करना रहेगा एक दीपक जला लीजिएगा चमेली के तेल का बहुत अच्छा रहेगा और हाँ शुभ अंक शुभ कलर आपको हम जो है बता ही दिए हैं आपको आर नाम ओ नाम और एन नाम के लोगों से सावधान रहना है एक्वायर्स कुंभ राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो कुंभ राशि के जात को आज का जो राशिफल है आज का जो राशिफल है ये कुंभ राशि के जातकों के लिए देखिए हमारी जो है प्यारी सी बच्ची आ गई है उधर हाय कर दो हाय इधर इधर इधर ये देखिए लाइव देखिए आज हम अपनी बिटिया से आपको मिला रहे हैं हाय तो कुंभ राशि के बारे में बता रहे हैं कि आज कुछ मामलों में शांत रहिएगा नए सिरे से कुछ विचार करेंगे तो पैसे कमाने के लिए बहुत ही अच्छा समय है और नौकरी और बिजनेस के मामले आज सुलझते हुए नजर आएंगे साझेदारी के काम में आज आप आगे बढ़ेंगे आमदनी और पद लाभ होता हुआ कुंभ राशि के जातकों को दिख रहा है इसके साथ साथ आपने जो प्लानिंग की है उसे बार बार मत बदलिएगा आज आप किसी मुद्दे पर भावुक हो सकते हैं और हाँ बिजनेस पार्टनर या जीवन साथी के साथ बहस हो सकती है कुछ मामले उलझते हुए नजर आएंगे आज करना क्या है आपको शिवलिंग पर आज आपको जल चढ़ाना है और जब जल चढ़ाएंगे तो जल के साथ साथ बिल्व पत्र भी आज आप चढ़ा दीजिएगा कुंभ राशि के जात को आपके लिए शुभ कलर की बात करें तो ब्लैक कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक छः आपका शुभ अंक रहेगा इसके साथ साथ हाँ क्यू नाम पी नाम के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है बहुत ही सचेत रहने की जरूरत है पाइसेस मीन राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती हैं तो आज महत्वपूर्ण और नज़दीकी रिश्तों में मजबूती आती हुई दिख रही है रिश्तों में कुछ जरूरी बदलाव हो सकते हैं ज़्यादातर समस्याओं का समाधान आज होता हुआ नजर आएगा आपकी कोशिशें आज कारगर साबित होंगी पार्टनर और नज़दीकी दोस्तों के साथ कुछ रोचक बातचीत होंगी आसपास के धार्मिक या राजनीतिक घटना क्रमों से आज आपको कुछ फायदा होता हुआ दिख रहा है आज निवेश के चक्कर में मत पड़िएगा किसी चीज में निवेश मत करिएगा अन्यथा नुकसान हो सकता है थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन रहेगा परिवार और पैसों की समस्याएं बढ़ सकती हैं फालतू खर्चा भी बढ़ सकता है किसी बहस या टिप्पणी से दूर रहें कागजी कार्यवाही में पूर, पूरा आज ये ग्रह इंगित कर रहे हैं कि नुकसान होने का योग बन रहा है तो आज करना क्या है आज प्रातः काल जल्दी उठ करके सूर्य को अर्घ चढ़ाना है सूर्य देव को आपको अर्घ देना है जल में रोली डाल करके अर्घ देना रहेगा येलो कलर आपका शुभ कलर रहेगा अंक छः आपका शुभ अंक रहेगा और आपको डी नाम और ए नाम एल नाम के लोगों से विशेष सावधान रहना है चलिए कुछ कमेंट ले लेते हैं सरजू जी लिखते हैं नमस्ते भैया तो सरयू जी नमस्कार युगल किशोर जी राधे राधे जी और हमने आज का प्रश्न दिया है ना कि भगवान श्री कृष्ण कितने कलाओं से युक्त थे तो आपको इस चीज का जो है जवाब देना है कमेंट के माध्यम से कल का जो प्रश्न था उसका लगभग सभी लोगों ने उत्तर सही दिया है कृष्ण जी के बड़े भाई का नाम है बलराम जी माँ रोहिणी के वो गर्भ से हुए थे और देखिए उस समय में कृष्ण जी के जो बड़े भाई थे थे देवकी के गर्भ में आज की मेडिकल टेक्नोलॉजी ये चीज कर ही नहीं सकती है भाई एक माता के गर्भ को दूसरे माता के गर्भ में कैसे वो ट्रांसफर कर पाएंगे ये बताइए असंभव है और उस समय में देखिए ये हम लोगों का प्राचीन वैदिक सभ्यता जो हम लोगों की थी ये हम लोगों का साइंस ही था तो राधे राधे कहिए और चंद्रभानु जी लिखते हैं मेरा फ्यूचर एंड मैरिड लाइफ थोड़ा जानने के लिए चाहता हूँ हेल्प मी चंद्र भानु जी आपसे शायद बात हो चुकी है हमारी और चारू लता जी लिखती हैं नमस्कार आज कौए की पर, पर सुबह शुभ कौए की विष्ठा हाथ पर पड़ी सुबह या शुभ लक्ष्मी कुछ प्राप्ति होगी अगर कौआ आपके सर पे बैठेगा तो परिवार का कोई ब्लड रिलेटिव जो है उनका हो सकता है कि जो है स्वर्गवासी हो जाए क्योंकि हमारे साथ ये दो बार हुआ और दोनों बार ये स्थिति हो चुकी है तो चलिए दर्शकों ये तो था हमारा राशिफल आपको हमारा ये राशिफल कैसा लगा ये आप बताइएगा और श्रावण मास से जो है रिलेटेड आज एक हम विशेष उपाय आपको बताए दे रहे हैं इन उपायों को आज कर लीजिएगा आज करना क्या है प्रातःकाल देखिए सबसे पहले ये करना है कि हाँ सुंदर कांड का पाठ आज आपको करना है दीपक जला लीजिएगा श्रावण मास विशेष बता रहे हैं और सामने एक जल का जो है पात्र रखिएगा सुंदरकांड का पाठ करिएगा उसके बाद उस जल को भगवान भोलेनाथ पर आपको अभिषेक कर देना है इतना छोटा सा प्रयोग करिए और फिर बताइए कि क्या क्या आपके साथ शुभ हुआ है तो दर्शकों इजाजत दीजिए इजाजत देने से पहले सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाइए रक्षाबंधन आने वाला है उस पर एक जल्द ही वीडियो हम कल आज से कल तक की डाल देंगे और फेसबुक पेज एस्ट्रोविद आशीष पर जाकर लाइक करना ना भूलिए हमारे ट्विटर पर Ashish Pandey 28 at the rate लिखिएगा आशीष पांडे 28 इस पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं 18 19 अगस्त को जो हमारे दर्शक दिल्ली में मिलना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है इस पर संपर्क कर सकते हैं जी दीजिए अपने जोशी को इजाज़त तब तक के लिए नमस्कार आपका दिन शुभ हो